Daj mi jedan dim Da poletim s njim Oko svijeta džir Svijet da obletim U zagrljaju ti Moja ljubavi Zovem te na šišu da pušimo nargilu Kao i svi drugi da budemo u stilu Da budemo u trendu Pušit ćemo mentu i bit ćemo glavni na tom eventu Nije bitno Ladalija ili Argelini Bitno je samo da se nešto dimi Jer bez nargile ko za burekom slini Ponesi još jednu da se samo smirim Tamo one male nargile se sebi dale Već treću šišu, noća se mu Čujem da se one na sve reću šale Bez zrgile se osjećam globuba bez jale Dođi vamo, budi moja samo Kraj mene stalno i bit će nam bajno Ti moja tajno i sunce sjajno Budi je samo moje trajno Jedan ti nas diže, drugi snog obara Ti veni tebi dušu otvaram Ne treba ljubomara, treba samo ljubav Ti budi samo moja, bit ću tvoja sluga bit ću tvoja sluga A ti moja ljubav Ne treba ljubomora Treba samo ljubav Ajde dođi čavle da poznaš mi mane A moji digovi će do da ti hrane Nemoj da ti ženske sujete brane Jer noćas ćeš kao žar da planeš U oku ti sjaj, siješ kao žar Budi moj daš, šansu mi daj Dođi da vidiš moje nove dredove Od ima pravi srce, drugi samo krugove Povedi drugove, danas bude više U krug četiri šiše, jedna drugo stiže A ti priđi bliže, vidi dobre šiše Opusti se i uživaj, noćas moja bićeš Dođi uživamo budimo je samo kraj mene stalno I bit će nam bajno Ti moja tajno i sunce sjajno Budimo moje samo moje trajno Jedan nas stiže, drugi snag obara Dimove nižim, tebi dušu otvaram Ne treba ljubomora, treba samo ljubav Ti budi samo moja, bit ću tvoja sluga Bit ću tvoja sluga A ti moja ljubav Ne treba ljubomora Treba samo ljubav Daj mi jedan dim Da poletim s njim Oko svijeta džir Svijet da obletim